Ça va, merci, et vous Bravo. Bon, ça fait combien de temps que ça dure, ça C'est bon, j'avais compris. C'est une question de principe. Non, il n'est pas tout à fait prêt. Comment ça Pas tout à fait prêt de quoi, là, Marcel ah, Je rentre pas là-dedans. Hein pour vous. Non. Fais-le. Bon voilà, ça c'est fait. Ouais, pourquoi pas J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud. Pragmatique Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis Y entrer, tu dois. C'est trop gros. J'y arriverai pas. La taille importe peu. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Eh bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Hein? Son énergie nous entoure et nous relie. Sentir la force autour de toi. Et la motivation, elle peut pas signer pour vous, là Oh putain Oh le Oh ça fait du bien ça C'est bon ça C'est bien moi bien faut l'appeler.